Bon dia, em eh, dic Marc Abadell, el director de Això Nostra, que és un projecte que estem duent a terme amb un grup de sis estudiants de l'Escola Universitària ERAM. I actualment estem duent a terme una campanya de micromecenatge a Berkami per tal de trobar el finançament necessari per dur a terme aquest projecte. El eh, projecte està centrat en Nosó, que és un petit poble d'uns 380 habitants i que està situat al vell mig de les Guilleries. Doncs aquest entorn idíl·lic ens ajuda a explicar com són importants aquestes escoles en societats tan, tan reduïdes com la d'Osó. L'educació és un tema capdalt dins de la nostra societat i el que nosaltres volem és mostrar una realitat més de la nostra escola, de l'escola catalana, que és la rural, que s'està perdent i és una llàstima perquè utilitzen mètodes molt diferents dels tradicionals i realment val la pena. De moment tenim eh, moltes imatges dels nens i sobretot del seu dia a dia, com treballen cada matèria, com es relacionen ells a classe, ja que estan barrejats per edat. Eh, el tractat d'un projecte transmèdia vol dir que la història es desenvolupa en diferents mitjans. A part del documental interactiu, que estarà en una pàgina web, també tenim pensat dur a terme una exposició itinerant on es recolliran contingut inèdit com això, treballs dels nens moment estem a la fase de producció i estem duent a terme el projecte amb el nostre finançament propi, però això també és molt costós i per això demanem l'ajuda de tota la gent. La gent fa la seva aportació i nosaltres a canvi això els posem amb els crèdits del documental, les eh, samarretes amb el logo o de tota la papereria.